い、ありがとうございます。はい。じゃあ、次の質問に入ります。はい、つ目ですね。えっと、日本ではどのように DVC を使うことができるんですかと私も気になりますね、うん、まあ、一つはやっぱりその、ね、DV ボックス上でコンテンツを買います売りますこれがやっぱり、はい、あの DVC の使い道の一つですね。うんうん、で、えっと、その中で まあ、先ほどからも何度か触れてるんですけど、コンテンツプロバイダー、コンテンツメーカーからの、まあ、コンテンツに対して、まあ、その映画を買う感覚で、まあ、その買ったりとかっていうのもあるんですけど、同時に、あのまあ、YouTube ご存知ですよね。YouTube みたいな形で、ユーザーが自分で、こう、撮った、D、あの、VR 動画を我々のプラットフォーム上に投稿すると。で、それを、えっと、見た人たちが DVC 通貨で、あの、その動画のコンテンツ料を支払う。つまり、その YouTuber って、 でこう YouTube からこう広告費というかあれをもらってるじゃないですか。はい、そうですね。で今結構今なりたい職業ランキングでこうね、はい、上に来ちゃってるぐらい結構まあお金稼げるようなあの職業の一つになってきてるかと思うんですけれども、でも YouTube 今からじゃあ YouTuber やろうと思って結構こうね飽和状態、もういろんな、有名なね YouTuber の方もいらっしゃって、でそこに 我々はこう新しいジャンルで VR YouTuber みたいな形で、えっと、VR のコンテンツを作って我々のプラットフォーム上で、まあ、その個人ビジネスというか、をしていただけるような形を作りますと。で例えばそれって自分が、えっと、出演者で自分が動画を撮って自分がアップロードしてだけじゃなくて、例えば、あのー、映画の一部として自分がこう参加した、いわゆるその、なんですかね、 エキストラとして参加したみたいな、そういうちょっとしたこう、関わり方、音楽を提供したとか、えっと、字幕を提供した、翻訳をしたとか、そういう関わり方でも、それぞれにそれぞれに応じた DVC を配分したりっていう、えー、プラットフォーム上でいろんな形でこう、仕事をすることができるみたいな。えそれめっちゃ面白いですね。うん、もうそれが結構 <laughs> 我々が目指す VR の 広げ方なんですよね。要は VR コンテンツっていうのは結局大手のコンテンツメーカーが、まあ、頑張って VR コンテンツをお金かけて作ってっていうのを待っていては、なかなか広がらない、はい、なかなか増えないんですよ。だったらもう、あのー、一般の人が簡単に YouTube みたいにこう動画を撮って、うんうん、提供して、どんどんどんどん世の中にこうコンテンツが溢れていくっていうのを作りたいなと。うん そこで我々はカメラとかもね作ってそうですよね、前回見せていただいた、うん、本当に手で持つこんな感じのカメラですよね。はい、で私先日や旅行にちょっと行ってきてワールドカップ見てきたんですよ、はい、ロシアで、はい、例えばそのロシアでワールドカップ見た経験で、うん とかもこうカメラを持ってこうやってくるっとするだけでそうですね皆さん体験できるわけですし、ね、私もそれが好きなんでそれを味わいたいのでいるかもしれない、見たいと思いますし、はいはい、そういうのをどんどん広げていくとでそれをするという他のユーザーさんがそれにじゃあ 1DVC 払ってみたりとかっていう形で宮脇さんにその DVC が入ってくると。えー、すごいそこでまた流通が生まれて、はい、そうですねそういう形で私たち自身も関われて、うん ね、DVC のプラットフォームって無限ですね。そうですね。すごい。まあ、本当将来的なショッピングモールだったり、うんまあ、いろんな、あの、他のジャンルが、あの、参入できるような、あの、うんプラットフォームの拡大をもうどんどん考えていきますそこは、はい、あありがとうございます、はい、なんかいろんなことが聞きましたねはいじゃあ4つ目最後ですね、はい えっと、最大何 ETC まで、え ?E、E さ、まあ、い、な、ETH、はい。ETH <laughs> 最大何 E さまで購入可能ですかということですね。えっと、まあ、当然ハードキャップがあるので、じゃあ、ただハードキャップが今回10万ですかね、だから10万。10万。ETH 分、じゃあ全部買いますっていう人がいたとして、はい、正直我々としてはそれは受け入れたくないというか、はい。まあ確かにそのね、同じ 10万 ETH は10万 ETH なんですけれども、うん我々のこう理想としましては、より多くの方にこのプレセル段階で DVC を保有していただきたいと。はい。で、これ、あの、ここにまた我々のそのハードウェアを売っていく、うん、ビジネスとしての、あの、戦略があるんですけれども、はい、要はこの DV ボックスをリリースしたときに、どんな人が一番最初に買いますか っていう中で、そうですね。DVC を持ってる人が DV ボックスの発売に一番こうセンシティブなまあ注目をしている。うん確かに。なので DVC を持つ人が増えれば増えるほど将来的な DV ボックスのユーザーが増えるんじゃないかという。はあ、すごい、はい、確かにそういう経営的ビジョンですよね。そうですね。はい、なので先に中身を、えっと、提供して、うんうん、その後、その外身を えっと、注目してもらう、買ってもらう、使ってもらうっていう形が、まあ、その理想ですよね。 <laughs> まあ、そういう意味もあって、そのプレセールだったりっていうのがあるので、あのーそうですね。まあ、例えばその10万インテージ全部買いますっていう人がいると、 <laughs> その人がじゃあ買ってその人が売ってってすると、まあ、市場としても非常にこう大きな 動きをしてしまうと、取引所で。ね、先ほど私が説明したその ICOR じないのっていうことがこれ担保できなくなってくるわけですよね。うんうん、そういうこう大口の場合は、あの、別途そのロック契約というか、その、はい、まあ、えっと、当然じゃあそれは買ってもいいですけど、ちゃんとあの、1年間はリリースしないでくださいね、売買しないでくださいねという契約を結ばせてもらう形にしないと、うんうん、まあ市場を壊してしまう。 可能性があるので、はいはい、そうですね、はい、じゃあそういうふうに、まあ、市場価格は安定するようにというか、まあ、そういうふうに大口によって左右されないようには、なっているというふうに、うん、私たちは解釈、ね、やっぱり我々 DVC の価値を高めるというのが、やっぱりあの、うんうん、やるべきこと、リリースする側としての責任なので、うんうんうん、あの、DVC の価値を損なうようなことをしたくないと、最大限価値を高めていきたいと。はい そうですね参加者が増えれば増えるほど、まあ、DVC を応援する人が増えるっていうことなんでね、すごくいいことだと思います。はい、はいでまあそうですねその中でじゃあまあどれぐらいが、うん、まああり得る数字としてね、はい、っていうのであれば、はいはい、うん、まあ、例えば 100ETH とかっていうのは、うん、まあ、大口の投資家の方から、うん、あのよく聞く話ですのでそうですね、まあ、それぐらいは全然今回のあの参加されてる方の中でもいらっしゃいます。うん あじゃあ100イーサでも大丈夫そうですね全然それぐらいの方はいらっしゃいますねもっとあの500ぐらいまではいるのかなそうですね全然はいそうですねそれぐらいの話はよくありますので、はい、それぐらいはあの全然自由にしていただいてる範囲 ですかねその辺は。わかりました、はい、いや本当にね皆さん魅力に感じてもうたくさん投資したいと思ってると思うんですけれども、うん、そのぐらいはまあ普通に大丈夫だよと、ね、まあ、もっともっと大きくなるとちょっとロックとかがあるかなっていう、その辺はちょっとあの我々に直接ご相談くださいみたいなところになってまわ、い、 <laughs> かりました、はい、必要必要あります、うん、はいありがとうございます。はい。あちょっとやえじゃあいいですかね。はい、はい、じゃあちょっと この後はいろいろ個人的な質問とか、まあ、いろいろまたもう一つ質問とかをさせていただきたいんですけれども、はい、はいはい、ちょっとね サポート体制はどうなってるのかなっていうトピックで聞きたいんです、うん、それってある意味こう我々のね最大限の強みというか他の案件にないところの強みとして、はい、我々そのもともとハードをやってハードをこう日本に OEM 含めてこう販売してきたですね、うんこれも十何年以上やってきたという結構苦労したんですね。うん、あの私は我々もあの液晶テレビのえっとアフターサービスをまあ日本であの工場を ね、作ってやったりしましたよね、うん、昔。っていうのもあって、えっとサ、サポートセンターアフターサービスの工場と、うん、そうですね何年ぐらいやったんですかね <laughs> 日本では多分十何年ぐらい、そうですねやってきました。でそういったそのいわゆるまあ、なぜそれを我々がやったかというと当然日本に物を売る上で日本のお客さんのその、はい、まあ、アフターフォロー をまあ十分にできるようにということで、まあ、日本の会社と提携して、まあ、日本のまあまあ大手大手メーカーさんですねと提携してそこにまあサポートセンターを作ってというふうにやっていたんですけれども、まあ、そういった経験が我々には、ね、かなり蓄積されていますので、まあ、今後も我々の DV ボックスも同じような 例えば日本向けに販売するんであれば、はい、日本に当然あのハードウェアの修理工場から、うん、あのそれこそまあ DVC のサポートまで、はい、あのテレフォンオペレーターも含めてあの設置していくつもりですのでその辺はあの自信を持っているところですね。はあ、心強いですね。はい やっぱちょっとさっきお話ししてましたけど、はい、そのテレビを売っていた時代から、うん、開発していた時代から、はい、もうずっとこの2人でやってきてというか、うん、あもちろん2人だけじゃないですけどねチームワークですね <laughs> チームワークでやってきてみんなも昔あの2人で長野の山奥行ってこうホテルのテレビをね全部こう、はい、アップデートソフトウェアアップデートね、ね、雪降ってて 寒くて、はい、という経験もあって、はい、もうだいぶその辺は蓄積されていますのでそうなんですね、うん、そういう意味ではあの経験がありますでもその時の時代はあのテレビなんですから、うん、1台壊れたら、うん、かなり大変ですよ。うん、東京まであの立って持ってきてそういう原因を分析するのに、うん かなり力がいりますよね。32インチとかのテレビをね、こう人が持っていくわけですから、えー、なかなかね、大変な思いをしたんですけど、で、やっぱり我々が、まあ、そこで得た経験というのは、我々、そのテレビを作っている時代に、まあ、ヨーロッパだったり、まあ、南米とかも含めて、こう、いろんなところに、いろんなエリアに、こう、テレビをこうね、やってたんですけども、国によって全然、こう、お客さんが求める、その、水準っていうのが違うんですよね。うんはい 冗談もありますね。うん例えばその修理するレベルとか、はいはいはい、その品質求められる品質のレベル極端な話日本って <laughs> あのこの、まあ、例えば DV ボックスって製品ありますけど、はい、これをまあ箱に入れて売るわけですよねパッケージに入れてそうです、ね、その箱も商品だよ日本ではこの箱が例えば汚れてれば売れませんと、だから箱をまず大切にきれいに扱いましょうねっていうのを例えば中国の出荷時工場出荷時に 全然ね、気にしない。もちろん製品はもちろん、 <laughs> まあ、その当時ね、その当時中国の工場っていうのは全くそういうのを気にしなかったので、うん、例えば指紋1個ついてても全然構わない。出荷しちゃおうっていうところを、まあ、我々が日本向けビジネスを始めた時にこれ一から全部中国の工場のマニュアルを作り直してで、まあ、アウトゴーイングインスペクションあの出荷検査 とか、はい、そういうものも全部こう日本の、えっと、水準に合わせた、はい、日本の実際日本の、えっと、大手、えっと、電機メーカーに、うん、あの来てもらって一緒にそこのマニュアルを作り上げて、うん、でこう一つ一つこう積み重ねてやってきたんですよね。はい、懐かしいなそんな感じ。 <laughs> えー、すごいいや やっぱり、まあ、言うのもなんですけどやっぱ日本人はちょっと几帳面でね、はい、まあ、神経質なところもあってやっぱちょっとの故障でも嫌だったり指紋も嫌だったりって、まあ、ちょっとわがままな人間なんですけど、うん、まあ、そういうわがままな日本人にも満足できるようなサポートができる自信があると、はい、うね、いうことですか。すはい、でこれは、まあはい、例えば国が変わればその国に合わせたサポートっていうのを、うん、あのまあ、日本なら日本だし例えば中国なら中国だし、ベトナムならベトナムといったように、まあ、国ごとにちゃんとサポートセンターを置いて で、うん、えっ、ー、と、アフターフォローしていくというのが我々のプランですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっと次に、ちょっとさっき聞いた、はい、えっとですね、上場する取引所の話ですね、うん、なんかベトナムとおっしゃっていたんですけれども、はい、このなんか中中国初 ICO というイメージがある、うん、まあ、ドラゴンベインなんですけれども、 なんで最初にベトナムなんだろうって思いましたそうですねあのさっきまだ説明全部してないんですけど、はい、まあ、ベトナムなんですけど、はい、実際そちらの経営者は中国人なんですね。うんそうなんですずっと前からの知り合いなんですから、うん、あの、はいはい、我々プロジェクトをスタートする時点で、うんうん、もう我々のプロジェクトを見てて、うんうん、かなりいい発想とあのいいプロジェクトと思われて、うん、 かな、ぜひ、我々、我々、あの、我々作った、あの、取引所で登録、えー、してください。うん。っていう誘いがあったんですよ。我々先に唾をつけられてたという。 <laughs> ね、実は本当は、あの、はい、ね、この後も実は他の上場先っていうのがあるんですけれども、うんうん、まあ、とりあえず、あの、 我々は一応その方に筋を立てるために、はい、あのその方のメンツもあってそこに上場するよと言わざるを得ないというか実際もするんですけど、まあ、それはあのだいぶ最初の時点から応援していただいててもう お前らがプロジェクトを完成させたらもううちで上場するからまず最初はうちだからなという話が最初から拒否できないんですね、うん、なんか子供の時お互い両親が決めて私の息子とお宅の娘、はいはい、結婚しましょうということで、もう全然ねできないんです <laughs> そうですなるほどあでもちょっと私中国あれが上海行かせていただいたじゃないですか、はい、なんかみんな仲いいなって思ってなんか友達っていうか、はい、本当にすごく応援してくれてる人がたくさん周りに本当 コニーさんの周りにもすごくたくさんいるんですよ応援してくれてる人が。うん、でだからやっぱりもうもう我が子というか、まあ、うちんとこで上場しろよっていう感じはなんとなく今話を聞いて分かった気がします。うん、えー、すごいでもえこの取引所の名前ってもう一回言ってもいいんですか大丈夫ですか取引所名前は後ほどで我々のその、はい、えー、ホームページで、はいはい、あのの 載せます。はいはいはい。で、正式名前とか。そうですよね。はい。これ7月末に正式登録するときに全部発表します、皆様ご心配しないでください。はい、わかりました。あとそのベトナムで最初に上場するけど、もうその後はいろいろビジョンがあるわけですよね。そうですね。やっぱりメインのその主流なそういう取引所に登録する必要がありますので、うんうん、で、あの 我々言ってる今、ビエノビークという取引所、多分世の中にしてる人があんまりいない。という可能性があります。そうですね。すみません。うん、私も知らなくて。でも、あの、そう言っても、あの、ベトナムの、その、えー、国民の中で、はい。結構知名度があります。あ、そうなんですね。はい。ベトナムで面白いところが、あそこの平均年齢で、ね、若いんですよ。 うん、32とか33ぐらいですね。平均年齢国あの国民の平均年齢ですね。それど、どういうことなんですかね若、まあ、全国の出生率が多いんですか、ね、いや、いろいろこう歴史上ね、はいはい、ろあって、まあ、戦争の問題とかがあって、まあ、全体的に、まあ、若いっていう。なるほど、なるほど。はい、あ、でもまあ、若い世代が国の中心を握っていると、うん、そうですね。そういう感じですよね。うん、あの、我々のその、あの、 世界の他の国と違って、うん、日本とか中国とか <laughs> 確かに全部老人化になってますね。すねあのおつぼねさんの、あそこちょっと違います。 <laughs> はい、だから若い人彼があのたくさんいるので、うんうんうん、いろんな新しいじあのじ、えー、もの、うん、受けやすいんですね。そこら辺すごくびっくりしました。なるほどなるほど。一回行ってもう本当に あの、違う雰囲気します。うん、えー、ベトナムは私も行ったことがなくて、やっぱり若者に活力があるっていうのは、今度一緒に行きましょう。あ、いいんですかはい。 <laughs> じゃあまだ行く予定ですから。はい。行きましょう、行きましょう。この今回の日本のあれが終わったらね、そうですね。予定になってまして。ベトナム青材ですかね、うん。はい。はい。行きたいですね。楽しみ非常に活気があってね、面白い国ですよね。 <laughs> そうですね。はい、そのベトナムの中では BN ビッグは、 とっても人気があるっていうことで私最近聞いた事例となんか似てるなって思うのはあの F コインっていう取引所が中国にありますよね、うんはい、あれすごく若者の間で人気でもう中国の掲示板ではもう F コイン最高みたいな書き込みが結構多いらしいんですけど、ね、日本じゃ全然知らなかったんですよ。うん、で日本でもなんか 一部の人が気になり始めて配当がでかいらしいとか、まあ、取引所系コインは熱いぞって言って、今みんなが買い始めて、 <laughs> まあ、私も実は買って、ちょっと配当や嬉しいみたいな感じで最近注目してるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、ベトナムでは人気でも日本では知らないっていう取引所結構多いと思います。うん、すだからそういうちょっと逆にねそのニッチなベトナムで愛されてる取引所に上場できるっていうのはすごく嬉しいことですね。 うん、まあそうですね <laughs> まあ別に悪いことじゃないないんですけど、まあでも当然我々、まあ、それ以外にもいろんなまあメジャーどころの取引所っていうのももちろんあの今話を進めてますので、そこはご安心くださいという、はい、じゃこれからのいろいろ取引所の情報も楽しみにしてほしいなと思います。はい、じゃあこの後は何を聞きましょうかね。ちょっといろいろたくさん聞いたので。多いですね この後は何か熱い思いを聞くか、どうしましょうえー、っと山本さん何か言い足りないこととかありますか、まあ、そうですね、まあ、私、まあ、ちょっと、まあ、前回上海に来た時にちょっとね、はい、お話ししたと思うんですけど、まあ、上海長い ので、で、あまりこう、日本も1年に1回ぐらいとかだったんですけど、まあ今回そのドラゴンベインのプロジェクトで、これから DVBOX を日本にこう流通させていったりとか、いろんなビジネスのこう契約を結んでいく上で、まあ、これからは月1、ないしは月2ベースでこう、日本に来ることになりますし、えっと、はい、まあ、上場後ですね、えっと、日本に会社を作ることが決まっていますので、まあ、頻繁にこう、日本に 来る形になります。まあ、ドニーと一緒に来たり、私だけで来たりとか、まあ、他のスタッフと来たりとかってあるんですけど、まあ、そういった際にでも、こう、まあ、今回その DVC のプレセルに参加してくださった方たちと、まあ、そのお会いできるような機会ができたらなというふうに思ってます。はい、いいですね。はい。で、また私の口から直接やっぱりその DV プロジェクトの、その、魅力というものをお伝えできたらなと。 まあ、今日ね、トークンスカイでそんな話ができてよかったんですけど、まあ、今後もっとそういう機会が増やせればなという思いですね。はい、はい、やっぱり今までねメインは中国とかでやってきたわけでそうですね日本の市場というか日本の方たちともいろいろ交流をしていきたいという感じですかイベントとかもどんどんうん、そうですね。はいはい。で、私逆にそういう、あの、なんていうか、あ 宮脇さんに話したいこともあるんですけど、前回、上海で会えなかったんですから、はい、すごい残念ですけど、はい、あの、我々、今まであのずっとこういう開発とか、うんうん、ハードが、まあ、山本あのおっしゃった通りで、うんはい、やってきて、いろんなこういう、えー、経験が集めてすごくあの我々もラッキーなんですね。うん、この今のブロックチェーンという技術は、はい、なんか、 TCPIP のこの時代の次、うん、一番大きなそういう今の世界を変えられる、そういう技術じゃないかな、うん、とみんなそう言われてますので、うん、で確かに今我々中国にあの先にビジネスをスタートする、でその中に理由もあります。で中国はあの世界の工場なんですね。 うん、はい、まあ、確かに。で、家電製品とか、あの、3C 家電製品とか、その、なんていうか、ほとんど中国のメイドインチャイナになってきます。はい。で、こういう技術とか生産のこの環境、すごくいいんですよ。うん、で、ある意味ではそういう、あの、他の国より、こういう電気製品の方はやっぱり中国、そういうエンジニアも、あの、工場も、またそういう経験も、まあ我々 テレビの時代と比べて、もうガンガン伸びてるんですね、うん、これちょっとね私の方からフォローすると本当昔の中国、はい、メイドインチャイナっていうのは、うん、本当に安かろう悪かろうだったって、はい、それは間違いなくねそうです我々もやっぱりその現場で工場に行ってこんな汚い工場で作ってんのかと、はい、こんな工場は人に見せられないとか、ね、信じられないうんで例えばその LINE で作業してる工員さんが手袋をつけてないとかも当たり前でしたし、うん、あのいろいろ日本の工場を知ってると えって思うようなことがたくさんあったりしたんですね。開発エンジニアも結構適当だったりとかで、うん、もうこんな針金つけとけどうにかなるよみたいなね、でそのそういうソリューションだったりとか <laughs> ね、あったんですけど、今の中国っていうのは非常にそこが変わってきていて、はい、それもやっぱりその例えば日本企業を中心に、まあ、いろんなところがこう指導に入ってっていう、うん、まあアップルもね、やったりとかしたんですけれども、それで今中国の工場のレベルってすごい高くなってて、はい、でエンジニアはさらにこう、 レベルが高くなっているというか、う日本で探すよりもこう優秀なエンジニアが非常にこう多い、集まりやすい。なるほど、もう本当に今、経済発展がすごい中国ですからね。そうです。でそれを支えるその土台である、まあそのものづくりとかそういうところが非常に今評価され ていると、強くなって、はい、例えば、あの、いわゆる昔はパクリとかってたくさんあったと思うんですけど、はい、今すごいオリジナル製品にこだわるような工場が増えてまあ会社が増えてきて、非常に今の中国っていうのは、あの、皆さんが思ってらっしゃるその中国、メイドインチャイナとはだいぶこうね、変わってきてるのがありますね。まあそのハードの話だけじゃなくて、はハードはもう世界の工場になっています。うん、で、さっきも言ってた、そういうブロックチェーンのこういう開発センター、うん、世界の研究センター、 で国の研究センター、はい、大学の研究センター、海外とのそういう提携している、なんていうか、あのなんていうか、提携しているそういう国際的なそういう研究センターもいっぱいあります。うん、たくさんのそういうブロックチェーンの一番最先端の人、うん、人間、上海に来るんですよ。 すごいですよね私も上海に行ってそれを初めて知ってあの国が認めるブロックチェーンの研究者がいるっていうのは本当にすごいことです、ま先ほどのね李先生のところはまさにね、はい、そうですねなんですけど、はい、でまたそういう人が上海に来て、うん、まあ、上海にもう来たことあると思うんですから、 <laughs> はい、上海っていうところね住みやすいですよ確かに確かにインターナショナルなんですはいそれとみんな慣れるんですね でそういう行ったらもうすぐ逃げたいところじゃなくてあ行ったら気持ち住みやすいというところで、で、みんな安心して仕事もできます。そういう意味で、我々今のこういう、あの、プロジェクト、ドラゴンベンプロジェクトの中で、ハードも必要、はい、ソフトも必要、ブロックチェーンも必要、っていうことが人材一番ですね。 確かに、そうですね。それが必ずこういうところじゃないと今多分無理と思います。我々今のこの手元に握っているリソース中で。で、もう一つは、あの、中国というところがもともとゼロからスタートするんですから。はい、アメリカは違います。ヨーロッパと違います。あそこ全部、もともとこういう、あの、 強いところがあって、うん、で、新しく事業とか、事物を、あの、ものを、えー、ことを受けつ、受け、受け取るときに、もともとそういう分野で強い人たちね、抵抗するんです。はい、自分の利益をこの新しいことに影響さされる。確かに。という可能性があると心配してて、はいはいはい、中国は何もないですから。うん 全部スタートします。ああ、抵抗する人もいないし、反対したりとか、なんだろう、自分の権利を守ろうとするような、まあ、地盤はない。そうですね。まっさらな。あの、はい、すごくいい例として、はい、あの、中国でいきなりみんなこういう携帯だけ持って出かけますね。うん、はいはいはいはい。札とかあんまりもう使わない。本当ですよね。み見せていただいてびっくりしました、うん、教育も必要ない。はい、自動的にこうなるんです。うん、これは中国今のそういう考え方。 なるほど。それがちょっと不思議ですね。私も中国ではもう、あの、こんなこと派生すると思わなかったんですね、で。びっくりしました。だからブロックチェーンという技術で今言うと、はい、あの、かなり新しく、はい、またみんなそういうえー、人生を調整したい、うんうん、でまた将来をすごく夢がある、はい、こういう人たちの え作るそのプロジェクトでやらないと、昔のビジネスて点、あの、古典、古典で古典。古典。古典古典的なビジネスと同じようになるんですよね。なぜがブロックチェーン今熱いですかみんな期待してることむ、うん、昔のことと違うんじゃないですかと。違うと思います。で、違うことを期待してるから、ち同じことをやると同じ結果になるんですね。で、それは私言いたいことです。なんか、トニーの熱い思いがこうね、 宮城さん、伝わりましたかねあちょっと話が長すぎて、 <laughs> 逆に伝わらないんで怖いんですけど、まあ要は今その中国、中国の土壌っていうのは、まあ昔の中国と変わってきて、今新しいものをどんどん受け入れて、どんどん作り出していく、うんうんうん。で、そんな場所でやってる我々のプロジェクト、楽しみにしててくださいみたいな意味だと思っていただければはい。あ、でもちょっと分かったことがあって、はいうん、えっと、なんかなんだろう。 今まで、まあ、アメリカとかヨーロッパが強い世界っていうのはやっぱり資本主義で、うん、まあ、やっぱ強いものが強いっていう世の中だったと思うんですよ、うん、でもブロックチェーンっていうのは、まあ、個人間のやり取りが個人間同士で、まあ、ブロック えーと、チェーンのように、うん、えーと、記録されていくということで、うん、まあ、個人間同士の取引が可能になる、うん、なんか銀行みたいな仲介会社を挟まなくてもよくなるということで、まあ、そういうふうに個人が力を持てるようになるっていうことで期待されてると私は思ってるんですよ、ブロックチェーンに。そで、ね、そのブロックチェーンにかける、まあ、みんなの思いとか、まあなんだろう これから将来に期待してることとかはやっぱり中国みたいにこう、新しいものを受け入れてもらえるようなところで、まあ、どんどん発達していくだろうと思うので、まあ、そこで事業を始めていくっていうことはすごくいい土壌が整っているなというふうに私は解釈しましたこれあの簡単に言うと私からしたらやっぱりその熱気ですよね、はい、そのモチベーション熱気って私正直今の日本にそういう若者からも、その例えばもう成功してやりたいみたいな熱気をあまり感じない時が なんか増えてきたんですけれども、はい、すいません <laughs> <laughs> 私はあの大学の時ね自分でこう起業した身だったので、はい、あの頃ってそういう人ってすごいいてそのインターネットビジネスがこう始まった頃だったので、はい、もういろんなこインターネットってまっさらな土地が与えられて何でもできる。 よし、新しいものいろいろこれやって成功してやろうみたいな、そういう気持ちが <laughs> 我々の時代にはあったんです。 <laughs> でも、宮脇さんたちの年代にとっては、もう、あれもある、これもある。インターネット上にもう全てあるし、はい、携帯もあるしって、もう、ものが溢れていて、はいはい、何やればいいんですか何か新しいことありますかみたいな感じなんじゃないかなと。で、そこを、今中国っていうのは、まあ、特にこう沿岸部中心なんですけど、うん、こうこれからこう天下取ってやる 俺がこう中心になってこう何か新しいものをやってやるみたいな熱がまだまだ強いところなので、はい、非常にそういう熱気とかモチベーションというのは、うん、私はこう浴びていて気持ちがいい。ですよね。あのー、実際こう、私もこう年、年を取ってきて、その大学時代に起業した時の思いとかっていうものがどんどん薄れて、もう安定しようかなとかって思う時があったりしたんですけれども、そう思うたびに、いや、まだ日本に帰って安定するよりも、うん、上海で こういうモチベーション高い、こう熱い奴らと一緒に勝負をしていたいと。そういう自分でありたい。まだ冒険していたい。まだ戦っていたいみたいな。ああ、すごい。で、まあ、やっぱりそれね、十何年前にトニーと出会って、はい。あ、もうこいつと一緒にビジネスやろうって、まあ、十何年前に思って、で、やっとこう十何年ぶりに形になった、十年ぶりぐらいですよ、本当にその形になったの。はい でね、でもあの時の気持ちをお互いまだ忘れてないというか、うんうん、そういう感じでやってるっていう感じですね。うわそんな熱い思いのこもったプロダクトがこれと、うん、いうことですよね。はい、あすごいなんか私も熱い気持ちがもらえたような気がします。 <laughs> 若者頑張っていこうと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね大事な あのこのドラゴンベインコインをどうやって交換することができるのかっていう、はい、まあ、復習ですね、簡単な復習をさせていただこうと思います、はい、今回の DVC というのはイーサリアムとの交換になります、はい、そしてイーサリアムというのは、まあ、マイサウォレットで保管しておいてそこから送るということになりますね取引所から直接送ると、まあ、それは DVC を送ることができないので あ、そこは注意しておいてくださいいなんかあの取引所から送ることはできなくはないんですけど、はい、我々が DVC に変換して DVC を返すときに送り場所がなくなっちゃうんですよそうですねトランザクションがねその受けアドレスがちょっと困るので、 そのなんかもう ICO に慣れてる方はもう本当常識だと思って今のは聞いてくれると思うんですけど、うん、今回 DVC のプロジェクト見て ICO に参加したいって思ってくださってるような方とかはやっぱり初めてだと思うんですよ。はい、あの、はい、やっぱりこう分からない方に簡単に説明すると、うんうん、あの例えば人民元を持ってきていただいて我々日本円で返すときに、お財布がないとそのお金入りませんよっていうことで、そのお財布は先に用意しておいてくださいね。はい で、一応その我々もらうことはできるんですけど、返すときにお財布がないと返す場所がないので、はい、まあイーサウォレットとかの、まあ、いわゆる20に対応したウォレットから送っていただいて、我々も DVC をウォレットに返すっていう形にした方が安全ですよという ことですね。はい、そうですね。なんかお互い安全な取引をするために必要な手順ということですので、はい、あの公式のホームページにマニュアルがありましたね。はい、そのマニュアルを見てやっていただければ大丈夫かと思います。私も今確認したんですけど、すごくわかりやすかったので、多分大丈夫だと思います。はい。じゃあ次にですが、その取引所ですね。えっと、イーサリアムをまだ現在持っていないという方は取引所での購入となりますね。 だから、まあ、それをまあ重ねてなんですけれども、えっと、取引所で購入したら、それをマイソウォレットに送金して、そのマイソウォレットから DVC に送金するというような形になります。はい。そして、はい、重要なことですね。プレセール。プレセールは7月9日20時からの開始となります。はい、はい、この時間になると、まあ、メールでね、メールでの告知が来たり、まあ、プレセールのサイトへのアクセスができるようになります。で、そのプレセールのサイトに 入ったら、そこからマイサウォレットでの送金が可能となります。という感じですね。この辺についてもマニュアルがありましたね、ホームページに。はい、そこを見ていただいて、もうその20時になる前に一回目を通しておくと、まあ、簡単にスムーズにできるかと思います。うん、はい、はい、あと最後、そうですね。あ、その、えー、っと、そのマニュアルについては、そのホームページに載っているのと、まあ、事務局からのメールにも載っているということです。あと LINE にもね、 LINE からもお送りしているということですので、はい、7, えっと、7月9日の20時より前に必ず確認してほしいと思います。はい。そんな感じですかね。はい。はい、じゃあちょっと、最後にね、発表があるということで、ちょっと、ホルダーになる方、これから DVC を、まあ、 DV、c を保有して DVC ホルダーになる方にとってちょっと嬉しい大きな情報があるということで発表していただいてもいいですかうん。はい、えっと、今回、まあ、あの、プレセールで、はい、あの、まあ、テレグラムなんかにこう参加されてる方は、まあ、そこにもちょっと書いてあるので、はい、まあ、事前にこうご存知の方もいるかもしれないんですけども、あの、今回ボーナス特典がありまして、はい、ボーナス。えっと、はい、5ETH 購入された方にはプラス5%、うん 1はい、10ETH 以上は10%。で、30ETH 以上は30%。100ETH 以上は50%の ボーナスをつけさせていただいております。なるほど。はい、じゃあ100イーサー購入したら、えっ、ー、と半分が追加でくるということですよね。まあ、そうですね。はい。かなりそれいいんですか <laughs> そんなにボーナス上げちゃって。はい。 <laughs> もうそこに関してはね、はい、やっぱりこの先に DVC をこう買っていただく勇気というか、まあ、そこに我々からできる最大限のあの感謝の気持ちですし、まあ、今後我々もこう DV あのディアあの ドラゴンベインとして DV ボックスをこう販売して、DVC の価値を上げていく、その、あの、一番最初のお手伝いをしていただいた方ということでの、まあ、感謝の気持ちですね。で販売に関するボーナス、割引ボーナスの件もね、ちょっと触れさせていただきたい。はい、まあ、実は今までどこでも発表してないというか、うん、全然テレグラムにも書いてないんですけど、はいはい、あの、DV ボックスを発売する際に、うん、まあ、今回そのプレセールに参加していただいて、DVC を、あの 購入された方は、えっと、将来我々が DV ボックスを発売するときに、はい、あの、ま多少の割引特典があると、あの実際そのハードウェアを購入する際に、あのー、その、今回購入いただいた量によって、えっと、割引が設定されますというのを今、はい、はい、考えてまして、まあ、これはほぼ確実にリリース、いいね、その形でリリースできると思います。 私もこのお話聞いた時からも TV ボックス持って帰りたいなと <laughs> 思ってて今あんまりね <laughs> まあまあまあ、はい、その、えー、DV ボックスの時にも、はい、まあちょっと有利になるようなボーナスがついていると、ね、それはやっぱり今回応援していただいた方っていうのはもう最大限我々はこう感謝の気持ちを伝えたいというか、何かしらでこう恩恵がある形になっていただければと思っております。うんうんうん、ああすごいたくさん得点をつけていただいて、はい、ありがとうございます。はい、そろそろ時間も かなり押しておりまして、はい、そろそろ締めをさせていただこうかと思うんですけれども、はい、そうですねじゃあ最初にどどうしましょう私からじゃあ行かせていきますかね。はい、えっと、はい、まあちょっと長らくね話をさせていただいて、今むみさんあの見ていただいてありがとうございます。あの我々としてもこう真剣にこう DV ボックス DVC あの頑張って開発してきた商品ですので、あの ご期待いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげで、はい、あの、我々のそういう、えー、ドラゴンベンプロジェクト、えー、将来もいい、えー、将来があるということは、あの、思いますので、えー、ぜひお願いします。 <laughs> いろいろまた何か、あの、意見があれば、あと、ああとアドバイスがあれば、はい、ぜひ教えてください。うん、はい。 や本当にありがとうございます。今回来ていただいて、今回トークンスカイのために、まあ、日本に来たところをわざわざちょっとこう引っ張って、ね、はい、忙しいところを連れてきちゃったわけなんですけれども、本当トニーさんとはね、今回が初めての対談ということで、 なんか知らなかったいろんなねこの2人の関係とか <laughs> テレビ売ってたんだみたいな <laughs> ところからありもういろいろ聞いちゃって、うん、なんか私すごく感動しちゃいました聞いてて、まあ、今回あのお会いしていただいてよかったですは <laughs> はい、もうこの、 <laughs> なんかもうこの感動をもう多分視聴者の方も感じていることだと思うんですけれども、すごくね、真面目な方なんです、このお二人が。 <laughs> もう真面目でずっと技術開発をやってきた方で、もうその、すごくその十何年もかけて開発したプロダクトが今あって、そしてそこにブロックチェーンが関わることで、まあ、大きな、大きな、えっと、ビジョンが見えているというような感じなんですよね。 でも本当に私はすごく今感動しているのと、まあ、いろいろ消化しきれていない情報も今日たくさんありました。ね、取引所の話であったり、ボーナスの話であったり、いろいろですね。チャイナモバイルについても新たな情報もたくさんおしゃべりしていただいて、すごく嬉しかったです。はい。じゃあね、こんな遅い時間まで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。